Ocean Bloom. На барабанах Константин Желев. На гитаре Жека Гриценко. И, детка, играем хиты, золотые хиты Ocean Bloom. скучно здесь без вас. ограниченный, поэтому песен мало. Интернет дорого стоит. Итак, зрители, выбирайте последнюю песню. Выбирайте последнюю песню. Я только что получил ответ. Была выбрана песня X-Waves. Делаем.